saya dari Hansen tidak buta yang kau Anesha sebagai istriku dan menjadi tetap setiap saya saya berasa cinta perempuan saya Anissa menyambut kau dan pasal sudah besar sebagai suami dan berjanji untuk pasal sudah kepadamu saya Anissa